электр тогу электр заряддалган бөлүкчөлөрдүн же макроскопиялык нерселердин багытталган иреттүү кыймылы баардык заряддалган бөлүкчөлөр бир багытта кыймылга келүү үчүн кандай ыңгайлуу шартты түзүү керек мисалы зарядталган электроскопту заряддалбаган өткөргүч менен бириктирсе жетиштүү заряддар зарядталган денеден заряддалбаган денеге багытталат тагыраак бир тартипте заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймылы башталат качан гана шарларда заряддар бирдей болгондо ток токтойт өткөргүчтө ток алуу үчүн электр талаасын пайда кылуу керек